justizia ez dela nork bere antojura eta bere naia eta beharraren arabera erabiltzeko gauza bat salatzen dut. Presoaren urubilketa eta salbuespen legeak kentzea justiziako helburuak dira. Horregaitik, Madrileko gobernuaren politika salatzen dut. Amen mina, min sarkorra dugu min samina eta presoen sakabaratzeak ez du amen mina apaltzen. Terri honek behar duen bakerako eta etorkizunerako akordioa betetzen laguntzen. Beraz, presoek dituzten eskubideak urratuta daude eta beraiek eta bere sendiak pasabearreko egoera eta hau salatzen. Dispertsio politika mendekuzko politika delako, preso gaixoen egoera jasangaitza eta krudela delako nik salatzen dut. Errepidean kilometro gehiagorik ez, etxean besarkatu arte. El sábado 14 de enero tenemos una cita muy importante en Bilbao y tenemos que acudir para exigir el cumplimiento que asisten a los presos y presas vascas en sus derechos, que sistemáticamente son vulnerados. Contra el alejamiento, para lograr que las personas gravemente enfermas estén en casa, nos vemos en Bilbao. Iaz sei ziren, aurten hiru haien amekin kartzelatan dispertsatua dauden aurrak. Eta beste asko, astero astero eundaka, milaka kilometroa imar dituzte, haien zeni dekutunak bizitatu alizateko. Preso ere etxean nahi eta behar ditugu. Mendekuak ezkara matza inora. Buk ere salatzen dugu. Eta datorren, urtarriaren amalauan, Bilboko manifestazioan, izango gara. Gora Euskadi Herria. tu es tu rayo.